Kolik jsme nahoupali Jiřiku? 300 metrů výškových za chviličku. Rychle to stoupá. Kolik ještě zbývá? Tisíc k chatě. Kolik ještě Jiříku? Asi dost. Nastoupali jsme 926 metrů za 2 hodiny 40 minut, což si myslím, že je slušný. Tady je taková krásná skalpová sjezdovka. Je to poměrně prudký, ať se to nezdá. Akorát, že stopa mizí a začíná to být, vole, vykrátřina. Tak, ještě takových minimálně 150 vejškových metrů. Perfect place, isn't it? Yes. Very nice. Bye. Bye. Bye. Jsme v exponovaném místě a zrušilo se počasí. Hm? Česnečka. Každý chce přijít do čistého. Hmm? Když čistotě to má tady fakt daleko. No, vždycky se o to staráš, ty. Takhle, kdybych se o to staral doma. sakra. Cedulka, vole, zachraštil. Je to no, taková zíčka. bárbaro, para allá. víš to, kurva, jak to tady mám přelíst, jako. Uf, to je krásný, Jiříku. To tam je? Krásný. To je krásný, co? jsem s tím fakt spokojený. Protože my jsme vypsali ani metr, tak jsem s tím fakt spokojený. Protože je tu krásně. Počkej, tak teď tě točím, tak spíš řekni nějaký svoje dojmy, nebo... Hochek. 2000... Kolik? Já nevím přesně, 600... 2600 něco. To je dobrý. To mě baví. Kráva, tady to úplně spíčeně hladké. Jdeme dál. Řekni. Já tě nenutím. kdyby bylo dobře vidět, tak bych asi šel. Ale je mlíko jak svině. To je třeba podle mě 40 minut tam. Pak to bude hoďka tady tím sajrajtem zpátky a pak ještě dolů. To by možná bylo zbytečný. Ale je to krásný, fakt. Baví, baví mě to moc. Co tomu říkáš, Ilísku?